Popatrzymy. Całkiem fajna. Dzisiaj mamy taki nowy nabytek. Zobaczcie jakie fajne kolumny JVC. Witam, dzisiaj taka niespodzianka. Zobaczcie. Stary Atari, zajebista. Patrzcie, jeszcze ma pudełko.